цветет калина в поле у ручья. Парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду. Не могу открыться, слов я не снов я не найду. Он живет, не зная. А любовь девичья с каждым днем сильней. Как же мне решиться?